Всем привет! Сегодня мы будем его вот такой набор открывать. Я так понимаю, я один серьезный человек, который собрался собирать, да? Да? Ух ты! Круто! Ух ты! Мерседес. Мерседес? Да. Я не знаю, будет что-то вот одно из вот этих двух. А что будет? Посмотрим. Будем смотреть. В общем, мотоцикл мы уже собрали. Попал? Угу. Не попал. Так собирает кто? На! Богдан? А, граната. Граната. А это похоже на ручную гранату. Ай. Надо целая Лена, я тебя шахну. Нет. А, да. Щеки большие, да? Ну, вот они какие. Ну, просто их видишь побольше. Лена, пистолет. Пистолет. О! 2, 4, 6 штучек там должно быть. 6 чего? 2, 4, 6. 2, Вот такие. Вот такие две штучки нам нужно найти. Нет. Нет идет. А, Что тут есть? Ух ты. А что это? Бинокль, да? Бинокль. А вот это что? Это... Непонятно. Сейчас придумаем что-нибудь. Это вот так вот как-то. Это как-то вот так вот. Да. Что это? Да. Ну, так носится это оружие, что это за оружие? Носится это за Непонятно. Это рация. <laughs> Да, это рация. <laughs> Это оружие, которое носится вот так. Такое оружие бывает. Бывает, конечно. Это рация. Да. А В общем, детали моря ничего не можем найти. Пистолет. нам нужно найти еще вот такую детальку. Какую? Вот такую. Вот такую. Легко. Вот такую детальку нам нужно найти. Легко. Подожди, я сам, я сам. Что-то потерял. Пожалуйста. вот еще. сам будешь искать? Да. Давай. В общем, собираем мы только все вместе. Я нашла. Отдельности. Вот, Лена нашла. Все. М-м-м. Да. А давай кто? Нет, а следующий найдет? Ну, ты две нашла. Давай две. А, вы, в общем, все ищете, я собираю. Да. да. Так будет по-честному. Я, я, я сбор. Да. Чик. Принимаю заказы, сбор мебели <laughs> или игрушек. Мастер на все руки. Мастер. Та-та-та-та-та. Да, у кого война, кто тут э, Собирай что там? Ремонтом еще? занимается. Вот так. это еще будет вот. надо, да? Смотрите. Вот это здесь. надо будет? Это нужно будет, э, по-моему, дальше. Я тут смотрела. Да, вот нужно будет. Подожди, мы же по очереди сначала. Нужно вот такую вот длинную, эм, тонкую такую. А сколько там? Вот такую детальку. Да. Вот а, это не такая. Две штучки. Две штучки надо. Потом нужно вот такие вот штучки. Вот а Вот как ты мне дала вот такие вот выпуклые, только здесь нужно ровненькую, без вот такого побольше. Длинную нашла? О, молодец, умница. Ну, я нашла одну. У меня здесь два поисковика. что? Это не я. Поисковики. Еще я собираю. В общем, он все разваливается, не знаю мы собираем без стола, потому что мы туда просто не поместимся. Это надо будет тоже собирать. Да, если мы а собираем, то собираем все вместе. Это потом воды. Это, все, это все да? Да. Я уже не успеваю и не понимаю, что там вообще происходит. Это ну да. Нет, это не то. Что? Да <laughs> Собираем. Разбираемся. Прости, Делаем. А, я потеряла! Кого? Ну, вот такую вот штуку, блин. Такую? А, да. Спасибо. Вот ну, такую потеряла. Нет, я потеряла вот такую вот. Это, наверное, колесо. Колесо, здесь да, будет. всего. Колесо, колесо, колесо, колесо колесо. Едем, едем, едем соседнее село. На дискотеку! Сейчас мы соберем машину и поедем. Да, да. Да, на чика-чику шуэйка на чая. Большая дочь. Ну, если она сейчас сломается, заклеим? <laughs> Да. Если она сейчас сломается, я больше собирать не буду. Буди! Да. Бошку побежал! он меня раскачал? Он же выпрыгнул из нее. Начинаем дальше две. А что, здесь четыре, две машины? Да, скорее да. всего там... Что? Ну опять, ну что? Ну что? Да, Лена. А, а как? Что так? Соедини. Так мы тебе машину строим, а ты уже это... На лошади катаешься. тык тык тык да? На лошадку влезть. Йоу! <laughs> Алина, садись! Камила, Богдан тебя покатает. Ага, Лена покатает. <laughs> Да нет, Богдан. Так что Лена там вообще... Малышатка! Право голоса не имеет. Малышата! <laughs> Это называется мы складываем конструктор, да? Это называется Лена приехала в гости. <laughs> Да, Лена к нам сегодня в гости приехала. И вот мы эксплуатируем Лену по полной. Так, мне нужен руль. Где-то здесь будет. Я вообще не взяла. Лена, Лена тебя подставила. А это подстава подставой. Да, кстати. Кстати, да. Как? Вообще ничего, если честно. Ладно, вот мне в кожу. Нет, я ну, не буду смотреть. Лена, ты знаешь, что ты живая отсюда не уйдешь? Походу, да. Да, ты нормально. Я либо уйду вся в синяках, <laughs> либо э, просто не уйду, походу, а вынесу. Ну что, уже почти завершение у нас, да, идет? Да. Да, вот эту машину мы уже почти собрали. Камила с Барби у нас. Барби обидела. <laughs> Весело, каждый занят своим делом, но мы собираем, мы делаем, мы собираем. Но каждый занят все равно своим делом, да? Камила идет своим делом, занимается. Барни прикольно а помогает. Получилось? Давай дальше, смотри, что у нас. Надо крышу собрать. Я нужна вот такая вот. Вот так вот. Так, нам нужна 3-6-6 штук. А, ты уже вставляешь колеса. Колеса в самом конце, а Богдан у нас уже сейчас. Я пошла дальше. С котом разбираться. И весело, весело, что, что поделать? Весело ребенку. А что делать? Все. Все, обхали, чего не Крышу не надо? Крышу не будем делать? Все, крышу не будем делать. Все. Делать! Все заново будем делать. Почему? Ай, я не буду делать все заново. Зато я делаю все заново. Ага. Теперь Лена тебя. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. больше сыграть. Ой, путем, в общем, долгих мучений наших совместных, вот все, что у нас получилось, да? Я могу подкатить, он и есть это. Как, да, ну, он... колесо чуть-чуть не двигать вот. Тебе понравилось? Понравилось. <laughs> Я надеюсь. Ну, машинки, конечно, неплохие такие, прям серьезные. Хороший такой джип получился. Ну, хрупкий. Да, хрупкий. Если честно, не очень держится. И мотоцикл. Вот то, мотоцикл он держит. Ну, мотоцикл там мало частей, а здесь много частей, и они, если честно, не очень сильно, конечно, держатся. ну в целом конструктор нам понравился. Э, как бы играть, мне кажется, будет интересно. Здесь полностью вот двигаются у нас, получается, как зеркала, открываются двери. Да. Пушка двигается. Пушка двигается, да, там все. Еще Лопата аккурат. снимается, там солдатиками. В общем, будем играть. Здесь, да, даже сзади багажник открывается. А тут потайной. А, там люк. Не потайной, а люк открывается снизу, да. Открывается люк. И можно вот так вот прыгнуть пушкой стоять. Ну, в общем, нам понравился конструктор. Ну, немножко поплотнее, если он был бы, конечно, было бы более интересно. Точнее, <laughs> более практично и крепко. Ну что, Богдашек? Ставь лайк, подписывайся на мой канал Богдан Life. и жми колокольчик. Пока-пока. Всем пока, ребята. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока.